бир калыпта түз сызыктуу кыймыл бул дене убакыттын бирдей аралыктарында бирдей кыймылдарды жасаган кыймыл келгиле бул аныктаманы тажрыйба аркылуу көрсөтүп берели суу менен толтурулган бекитилген вертикалдуу түтүкчө бири биринен бирдей аралыкта белгиленет метрономду колдонуп сүзүүчү жолдун бирдей сегменттерин басып өтө турган убакыт аралыгын белгилейбиз биз нерсенин бирдей убакыт аралыгы менен бирдей кыймылдарды жасаганына ынандык